abannange n'obuwombeefu nga bulijjo sitera nnyo kujjano ku mutimbagano kubakaabirira olw'ensonga mmanyi nti buli omu gyali yamanyi engeri gy'atambuzamu bulamu era buli omu yamanyi engeri gy'atambuzaamu ensonga ze naye nja kubasaba olwaleero mbasaba n'obuwombeefu mwenna mwenna bannayuganda bampuliriza gye muwangaalira ah, tulina mukwano gwaffe nga muna struggle nga ye okuva lyeyava gye eryabeera okukakalabiza emirimu n'avaayo n'abeera mu struggle nakati akyagirimu era badde abaweereza amawulire okutuuka ate munanga batamanya ngamba bamututeka kawulungu take bwe yabadde agenze tuweereza omupiira gw'amasaza ogwabadde wiikiri ewedde akawulungu kutake nebakatwala muganda fone ye ibulayimu kavuma abamanyi ibulayimu kavuma gwemuyitake ai mukulembeze bambi pikipiki bagibye wiiki ewedde ate nga gyakolerako emirimu gya struggle eh, kwajja sente ezigula amagala eddiba ate jjukira yajja mu struggle n'alimu okuddayo gyakalabiza so njala basaba n'obuwombeefu munnaye ng'oli eyo oba olinamu ekikumi oba olinamu olwabiri oba olinamu olwasatu enamba zizo nzitaddekoawo muyambe omuganda affe oyo asobole okuba nga asobole okuzzawo akawulungutawe akawulungutaake asobole okuba nga atuweereza amawuli buli nsonda yo neyeggwanga ate nga asobole okuba nga atubula ekyekigenda mumaaso kuba tukyalina abantu basigadde ku mulamu batono nnyo kati nnaku zino mukimanyi bulungi nnyo so omuvubuka oyo musajja munnayuganda ayagala ensi ye ayagala enkyukakyuka lwakuba nti abatamanya nga abamututeko pikipiki ye sayagala kuzza pikipiki ye so, so kyonna kyoyina bambi osobola omuokubirako osobola okwogera naye osobola omuwerayo kyonna kyoyina kubanga pikipiki enaku zino dozazigula miliyoni mukaaga naye bagimututteko kwabadde ayimirizawo famiry ate ejjukira yakazaala wiiki ngaemu emabega mukyala we yasumulukuse kati bwagatta ebyokusumuluka ate akawulunguto kadajjamu ekiguli amagala eddiba apate kateera nga ojja kusaba live sente ku live takikola naye olwokuba nti yafunye obuzibu nange kwe kugamba nti aa omwami ono kanzijemuyisizewo eddoboozi mbantu bonna musobole okuba bamuyamba ennamba ezo zizo kwe ziri za ik mukulembeze kubaita kampuma ibrahim alina eya airtel neya mtn bambi kyona kyoba osobodde muyisizewo kyoba omuyisizaawo asobole okuba nga agula pikipiki empya agizeewo kubanga eri bagimubyeko bagimubiddeyo ku kisaawe eri ewamulindwa ku mupiira gw'amasaza kati ate nga alina okukola emirimu mingi egya struggle n'okutegeeza abannayuganda amawule nga bwe gagenda kubanga si buli muntu asobola otuuka mu kitundu naye omwami ono ye mukyanga alina struggle yali yegulira pikipiki ku sente ze naba ng'akola omulimu ogwo niye batamanya ngambe era bagimubyeko yagezezako gitrackinga nga tekikyasoboka kubanga kirabika mwaddemu omukono gwa state naye nga waali bambi mumuyambe muvubuka oyo ibrahim kavuma bambi munyambe munkole bambi kyali kimulina okukola sisibalagira bula mbasaba busabi nga munnayuganda munnammwe ayagala enkyukakyuka era nga nabo bagala enkyukakyuka bali munyambe ibrahim kavuma bambi mumutereko buli mukyasobola enamba yiyo gibuwadde buli mu asobola okuba nga amuwa kyalina omuwa asobole ogula ka pikipiki ako akazzeewo allright katulwalira ogenda kgenda mu kigwaloji era mbulamusizaako mwenamwena abanyumirwa ekigwaloji mukanyumira kanako ekigwaloji mukibalako gyemutuusaako engalo kansule nti buli bulungi nagende bulungi era nziza olwalira tukwaze oba twogere ebigambo bino tumalize bulungi nnyo soke tugende mumaaso okufuna information njala mutagira abantu bangi nnyo abeera ku vidiyo eno ye nkimanyi nti yoserigabasira obutabanda wa kalekyezi shiwa diiru alina okubeera ku vidiyo eno ekigwaluji kyaleero kigenda kubeera kyanjawulo era nga njagala buli muntu yenna alina amatu awuliriza ategere ensonga zino nga bwe zitambula kansooka empisewo kino eri mwenna abazadde abakyazaala n'abazzukuza nazzi kuno buganda nga olukusa olutuuma abaana amannya luviira ddala mu bazadde baffe oba sinakindi bajjajjaffe naye kati ennaku zino munnange tufunye ekizibu nti olwokuba nti embeera egenda ekyuka buli muntu wabeera asobola okwetumira omwana erinnya naye nga tategedde erinnya lyatumya omwana alijje ku kiritegeeza ki katingenda kubira omulango gutakongula mwenna bazadde bakyazaala njagala mutandike okuba nti mulekerao kwetumikiriza okutuma amannya nga si kitaawo yatumya omwana muzukulu werinnya oba jjajjawo yatumya omwana eyerinnya oba senga abeera sengawo era nayakola nga jjajjawo oyo omwana amutumya erinnya olwensonga nga zino wammanga buli lwomala gatuuma omwana erinnya nga tomanyi nsibuko buvuuna buddo bwalinnya eryo ebiseera ebisinga amannya gano gagoberera abaana abantu abasinga balina amannya naye ng'amannya gano bagakolerako ebikolobero ngera erinnya lino bw'olituuma omwana wo sinakindi ebikolobero biri biri byeyakola bisobola okuddira omwana wo ono mu fyuca naaba ng'alina obuzibu nga gwetomanyi watuma omwana erinnya naye nga tomanyi kigendera kyalinnya ky'omutuuma kyeki so nno ngenda kusabanga bulijjo nti obulombolombo nene no tusigale nga tubugubira naye twewale nnyo okusuula ekintu nokisuula ku mwana omutumi erinnya lyotamanyi kyeritegeeza nyini ryo gwe baalibbulamu bagwe balibuddemu gwe baalijjako okuliwa omwana gwo yali alina bizibu ki yali alina bikolobero ki abantu bangi babanga n'ebikolobero gamba ngaobulogo obutemu obubbi obusezi batuma omwana we erinnya nga tobuuza tatalina erinnya yani era erinnya lino olitumye okurekodi zabyo oba ebyafaayo byo bisoma litya gwe newatuma mutumye omwana erinnya okuba n'omutuma erinnya nga tomanyi kigendera muvuna budde olwa linnya lino kyovula nti muzaala abaana abaana ne batuuka okukola ebigero nebuuza omwana akola ekikolero yakijja kwani kumbe kino kiri kisikire ekyerinnya li watuma omwana oba libaakutuumira omwana wo nga tomaze kubuuza buvuuna buddo bwalinnya lino so nno ngenda kusaba mwenna abaana bakyazaala kino tekyawula muganda oba mugisiwa munyankola mukiga musooke mumanye nti obulombolombo nennono naddala mukuzala n'okutuuma amannya bibe byanjawulo nyo osooka obuuza erinnya lino lyompadde otuuma omwana woli omutuumye ebyafaayo byabyo biriritya newankubadde kiyinza okuba obuzibu nnyo okubuuza ekintu kino naye nze nkyegendereza ebirundi bingi nnyo nti batuuma omwana erinnya ogenda okuba ogenda okigubira nga omuntu gwebakujjako erinyeredduwa omwana wo nga bambi kyeyali yeekola kyali kizibu nnyo yensonga lwaki tufuna ebizibu nnyo omumanya gano nga tutegedde kyovula mwetegereze nnyo amanya gotuma omwana wagaletumunyana mwana wo erinnya lino lyali niyo yali yeeyisa atya kyovula nti abaganda bagambanga oba tugamba nti buli awasa wasanju kino kyatwawulanga okugenda okumala gatomera buli famire y'abasezi ey'abalogo eya abantu abatalina muwadde empeke emera nakino kikwolesa lunye nti we bakuwadde erinnya bakugenda okutuuma omwana erinnyayo sooka omanye erinnya lyebamutuuma liriko likodi ki teryava nga tonakkiriza kutuuma mwana bannya oba nga jjajjaawo oba singa otanatuuma muzukulu erinnya sooka omanye erinnya lino liriko kizibu ki awo nno bwe nvaawo awo ne ŋŋenda ne nfundikira n'ekigulalo gikyaleero ngenda tandika program entuufu ngaeyandeese mwena kansubire nti akanyumirako mukategedde bulungi ekintu kyerinnya kikulu nnyo era tukiremereko nnyo okumanya amanya ge mutuma abaana gategeeza ki gwe baali buddemu oba eyali nanyiriri nnya eryo yali yeeyisa atya ekigwalo gye kyaleero nno nkiwumulizaawo kansubire ngenda ku program entuufu yatuleese olwaleero ntandise bwe nti mwena basajja ba kabaka abazaana abalangira n'abambejja basava ne banaava nzizerunye nga nzija nkuba omulanga ogutakungula nga mbategeeza ensonga ez'enjawulo ku ngeri ki abatamanya ŋŋamba bano be twesembereza gye batandise okwonnamu obuwangwa n'ennono nga mwe mulowooza nti nina ekintu ekyange oba kyenneegwanyiza sirina kigwanyizi ndi omuntu akulidde mu buganda azaliddwa mu buganda muzzukulu w'abajjajja abaganda muzzukulu w'abakinga buli kimu nkimanyi era nga mmanyi obulombolombo nene n'obuvuna obuddo obwa buganda naye ensangi zino ebintu bingi bitandise otuva mu mukono nga sinatandika vidiyo najala mwotagingire abogezi bokumikolo ekyokwanjula nekyokukyala njagala mukulu muganda wange mukwano gwange munasingo munange wamala barunabba obere ku vidiyo eno muganda wange bakiddeawo nemikwano gyonsabala mubere ku vidiyo eno si lwakuba nti siina byakwogera naye nga mbirina muganda wange bakiddeawo oli watutumu nnyo mu kwogerera emikolo gy'okwanjula ne muganda wange wamara balonaba akola ku kyabasa nti muli basajja baganda bataliko ebirowoozo naye mmwe temulaba nti emikolo gye mugendako givudde ku bulombolombo nennono nazzi kuno mu buganda obwaffe obwedde nnyo okukyala tekwalinga kwalujjudde okukyala ebiseera ebisinga mano okwanjula mu nsonyi mukatu okwanjula tekwali kwalujjudde okwanjula kwaggeranga mu ddiiro Olira okwanjula kwagweranga mu ddiyo nekati olw’okuba nti obulombolombo neno ligenda bisanyizibwawo okwanjula kufuuse kwa mu lwatu kufuuse bivulu ate kufuuse kwa kweraga nti ani asinga naye nga mulemeddwa okumanya nti mwana mugimu ava kongozi ompulira bulungi nti ate n'emikisa gyonna giva mu nju kasitole kange wako otyoboddewo kiba kitegeeza negyolaga togenda kuwangaalayo kino kitulazaawa okwanjula mukujje abaganda bajjajjaffe bakuteeka mukufudde mu luzungu kyetuta shobbi oba mukufudde kyakweyonoonera nakutandika kuswaza bulombolombo nennono okwanjula kuno nno muyinza okulowooza nti bakutwala mukyala genda kufumba nedda okwanjula kwabanga muwala kuleeta musajja we kumulaga bazadde be babawe emikisa mugende mutebenkere mungi mbufumbo bwe mumuzaale abaana bo bere ekyakulabirako nga mwe muzza okukola kati ennaku zino mukifudde kinyomo nakifuula kalyoke abogerezibwa ku mikolo olukiiko lwa buganda ngenda basaba n'obuwombeefu nga nenda bugisi mufungize mutandike okuyita abasajja ba kabaka abogerera emikolo n'obwakabaka bwa buganda obuwangwa bwaffe busaanawo nga tulaba nzize njogera ebigambo bino nga numiriza era nga ntegeeza abantu nti obuganda bulina engoye ezo ezo engoye nga zo za mikolo egyo gamba ngaokukyala gamba ngaokwanjula n'okugenda okukyala embuga mwe muli omutega nswera nekizibaawo nkiddamu mwe muli omutega nswera nekizibaawo mwe muli busuuti mwe gye muyita gomesi naye ennaku zino ebintu bifudde byakuzanyiramu noola mu musajja omukulu atuludde emyaka azze ku mukolo ayambadde omutega nswera ayambadde ekizibaawo baggudde mu isimanya bako bazze okuzina n'atandika okuzina bendova ali mu mutega nswera ali mu kizibaawo niweebuuza enseeragaludda wa enyimba ezikuba ku mukolo tezikyali za mugaso kubanga buganda waffe enyimba ezikuba ku mukolo zeziwa ekitiibwa omukolo naye kati ennaku zino mumukyayagala kyakuba ku mukolo gwe ekyo nga tukivuddeko ekintu kino nabagamba nti kiteeketeeke bano abantu abajja okukyankalanya obuganda n'okukyankalanyo z'abajjajjaffe bakikola kisasulire kigenderere newankubadde nti naffe tulina akajanja akasumagize yeyalira mwojagala kubeera ngaomukolo gwa gundi soka otunulire ogwankubange waka wava emikisa bw'oyonoona emikisa gyo kiba kitegeeza okoze ki ogenze ŋenda kutandikira ka vidiyo kano kabalage katambudde social media wonna era mwakalabye naye ebintu bino ebitandise okukolebwa nze ndowooza bikyamu era bivumirirwe n'abadde ku mukolo guno ndowooza kyekiseera mutandike okubanga mulowooza ku ngeri y'okukolabwa ebintu bino ebirala one minute muneede mukatono kulinde katono nyo musaayi nnyo omusajja omukulu ategeera era alimu ensa n'ojja ku mukolo kale tusobola okugamba nti eno gye bazanyira katemba oba gye bazanyira kalioki oba mu fiata ekyo kyo tuba tuziyita costume omuntu osobola ojjambala naye ku mukolo gw'ekitiibwa ogw'okwanjula omusajja n'oyambala busuuti y'omukazi n'ojja mu ddiiro ng'ozze kuyita mu ddiiro nga senga oba omwana omuwala mu ddiiro obuuze ku bagenyi kino kitegeeza ki kitegeeza nti ekintu kino kisasulire kyakulaga baganda nti mukyalina muwadde empekeemera teri lujja lwa musajja muganda asobola kukkiriza mwana mulenzi kwambala gomesi mu lujja tekiriyo teri lujja lwa musajja muganda alimu empekeemera asobola kukkiriza mwana mulenzi kwambala busuuti najja n'abuuza ku baana najja n'abuuza ku bagenyi tekisoboka ekirala njala bagamba baana bawala okujja ku mukolo nga mujja muzina munyenya obubina muwanika emikono mu bbanga si kyekigendererwa ky'omukolo okujja okubuuza kubako nedda ekigendererwa ekyabaana abawala abali mu lujja okujja okubuuza okujja okubuuza kubako kirina ekigendererwa eki ekituufu mba muzze kubuuza kubako naye ekyama ekikusike kiri nti abaana ab'omu lujja abakuzembu bajjo okubuuza ku bagenyi abali mu kidaala bonna nga kunne mukodomi wa wakine uganda wabwe kiba kitegeeza nti abaana abobulenzi aba abawerekedde munna abali mu kidaala basobola okuba nga bakuba ekimooli oba eriiso ku bawala abo kwegamba kubanga kubanga okuleeta abaana abawala bano abalala bali mu lujja okubanga babalaga ensi na bano weebali era kyova olaba nti abaana abasinga ku mikolo gino bafunirako baana bannaabwe kati gobo janga we masula ojo zino olinda bila mwakari kuchiba chitegeza no mtu ya ndiba daga ati mm, mm-hmm, omochia arona nyomi deburungi elaka mwewanzi kumukolo kunonja rafu na kena ambwe mfune bono jango zina bend over simanyani nga we masula weta daily boat ajia gamba mm, mm-hmm, wadono mwala karara na ini da chibulamu wanwe sorry okujo kubuza kubako obaga genye nebo jango yamba debu suti yoburungi notambula butambuzi nga bataddeko akayimba akaseeya mpulampula nga bwowubira ku bagenyi kimala kasi totandika okuzina bendova era kino kiddamu mu myaka abiri emabega abaana ab'obuwala abadde nga bajja okubuuza kubako ku baana kumi babadde bazze ku mukolo ogwo okuwerekera mwana munaabwe oba muganda mu bobuwala abaana ku bitundu kumi abaana mukaaga bakomekkereza bafunye abasajja ku mukolo ogwo kwennyini era ne babawasanga munaabwe ani agenda okukuwasa ngaozina bendova ani agenda okukuwasa ngaozina bendova nkiddamu kuwala kumi mu myaka kumi gyebuvuddeo katono babadde bafunanga ababeezi ku mikolo gy'okwanjula nga babayise okuwerekera ku munaabwe ng'abaana ababwala mu lujja baze okubuuza kuki kubagenye kwekuva contakt ezoba kwekuva endagiro abaana bano okufuna abasajja kati mama muzina bendova amaguru mugatekeri abalasimanyi onazo okoko mulinga gwa dole azako za atya teri musajja ali mumpeke mera asobola kwagala mukazi ye mansula tekiriyo tekiriyo agambo lwe namuteeka ewange kiki ekigenda okuddako so kino nkiddamu muganda ange omwana balunabba ne muganda wange uh, ah, balikiddeawo mwenabo gezi boku mikolo tusaba obuganda ne wankubadde babuyinza okuba bwesudde ogwanna gamba naye mutaase ekitiibwa kya buganda mutaase obulombolombo nennono kubanga tuswala bana abasajja okujja nga bambadde gomesi oba busuuti ne batandika okuyisa emikalabanda gy'omubiri nga bazze mu ddiro musima ebapurezidenti nze basinga bapurezidenti ze bawala bwa mu lujja kino kimenya amateeka kimenya obulombolombo nennono bwe tutyo obuganda bugenda okusanawo nga tulaba kubanga mwe temukyafaayo kubanga omusajja omuganda omutuufu tasobola kukkiriza musajja kujja nga yambadde busuuti mu lujjalwe kino kiweebula obuganda kiumazeemu naye nga tumanye nti kino ekintu kisasulire buli ebintu byona bikolwa mu buganda kati byonna kagendere ngaomukadde akogga okusaanya obulombolombo nennono nkiddamu emikisa gy'omwana omuwala giva mu lujja lwakitawe nennyina kasita mutandika okwefungulya mu lujja omulenzi akyusiza engoye ku buko kitegeeza olwedde omuko oswaziza obuko omaze obuteekamu ekikolobero nti weyambulidde nazaalawo nesazaalawo omweyambulidde ku mukolo gwennyini kasitoba ngaoli mu lujoolo ne bakutwala mu kisenga okweyambula kiba kitegeeza tokkirizibwa mweyambulira ku buko nemukyusa engoye kitegeeza teriwufu ba ogenda genda mu maaso awo nno sigenda kulwawo okugjako okweyogera mu maaso obawa information kubanga sinaba mm. ngenze maaso kati ndowooza kantandike ne information eyolwaliro entuufu awo mbadde nga abawa akalowoozo katukwata olwapala nekalaamu tutandike emboozi eyolwaliro emboozi ya leero egenda tutambulira nnyo nga ngenda ku information eri nebesembawo kati kati awo tutandise bwe tuti ebiseera ebisinga muwulira nnyo emboozi zokuba abantu ku mataka ne mulowooza ziba luddawa nabagamba dda omumpembe yeyetuseritu bahabara otabasika mutano wakalekezi nsi yatena muzayizidde ensanga bisibe alina enteekateeka egoba bannayuganda naddala abaganda ku ttaka lyabwe era enteekateeka eno mugiwuliddeko we twogerera essaawa zino ekintu ekiri oba wenzijjidde ku mukutu nga mukyala gwe bagaa mukyala nyakairima agobye abantu abasukka enkumi ebbiri ku ttaka ku basiisidde emyaka n'emyaka kizeemu olwaliro naye ng'ettaka ero liri mu buganda lyabasajja n'abakazi baganda abalina endagaano zaabwe n'abalina ebyapa byabwe nenga mujukira omugezi na kayirima obanga bwe yagenda kandi bya mutwala tetuli ankonti ayine ekyo bugagga gundi mwayine ekyo bugagga jindi ine taka msebeni yali aga ne family ye abe 12 batenze nyenzi ro kujolwa ro nge masaka kintu che kimu nge era basengudde abantu ku mataka olwalero no kamaro kubazanyira voice note maro bazanyira gulire no mulikomulule bulungi ndio kenzi je mbabuli ye che kiddako wait a minute okuva mu byalo kumi mu miruka ebiri ogw'ebijaba ne katuulo mugomola y'ekyazanga mu disitulikiti yerwengo wawulirira bino nga bali mu bweraliikirivu obutagambika olw'omugagga ayitibwa george mutabaruka eyabalaalisa edda nga bwe balina okuva ku ttaka kwe bali ng'agamba nti ettaka lino liryebwoya ebyalo omugagga mutabaruka eyekubanye ne batabani be babiri ng'omu munnamagye wa updf n'omulala akola mu kitongole ekiwooza ky'omusolo ekya ura kwe baagala okusengula abantu kuliko busibo a b ne c lubaale katuulo kikanika dizo busumbi kamuwaza neyisingiro ng'abatuuze bategeezezza nti ettaka lino teribeerangako lya mugagga ono mutabaluka ne gye yavudde tebamanyi nga bo bamanyi lya kato omuzzukulu wa mutawongwa era abadde tabalinaako buzibu bwonna ne beerayirira okukola kyonna ekiri mu busobozi bwabwe okwaŋŋanga omugagga ono mutabaluka ne batabani be ababiri be bagambye nti baatandise dda okugenda nga babatiisatiisa okubakolako obulabe nga tebava ku ttaka lino cbs etuukiridde ssentebe wa district saagala kulwawaawo ebyalo e masaka basoma ebyalo olmost 8 tebabaluka tebabaluka yagenda obbagobako mukozi mu gavumenti batabane bebamu pdf naye nga nanyi ntaka wamanyi mulala nnyo ekyo nkimaze tubadde tukyali awo nabagamba nti bw'olaba omuvubuka gwe bayita hamu kiggundu oyo abeera muhozi kanyerupama abera genetic kebabas mama assassini abera jeno salim sare george akanda naho ne muluza anti nsata kati kandi bavire kontono which ngabiryo bagenda basubi ne bategeza moho ne bategeza mvumu kono ha mu kigundo mirimo jakola ne bintu byakola ono broker kubayanga botunna ebyafayo bivuno obuddo taina wako atagana byabagaga byalina nabaga bagenda kosanga abaganda binini atokulya mbaganda lukuno okutola mataka ga buganda bwo kigenda maso rwade tilibusa nga amawulire mugalabye olwaleero nejjo nti omugagga oyo eyita omugagga emwazi omuponga byo yasente zalina zizenga yezimalanga ye munange nga bayingidde mu ttaka lyekigo okuli ezimu kuziyitibwa ennyumba ti project za ssaabasajja kabaka omumpembe wasanya kalooli zeyakozesanga akategu okufuna ettaka lyekigo lino era nga bakyani bazimba ennyumba zino wetwogerera essaawa zino tubadde tuli awo ng'era amawulire gazze nti hamu kiggundu y'omu kubaagala okubba ettaka lino era nga n'ebyapa buli kimu akirina njala kubuuza hamu kigondo kubadinga gwe oyina ettaka lisinga obungi mu buganda era ng'ensimbi ezigula ettaka lino walijjawa wolaba hamu kigundu manya nti mayiga waali wolaba hamu kigundu manya nti genet waali wolaba hamu kigundu oyo yoseti bahabula tabasira mutano wakalekezi kitegeeza ki mpola mpola agiisa obusera ettaka lya buganda balitwala kati mmwe abantu abali e bulijjo beŋŋamba ensonga zino ebyalo omusajja oli byasomye wadde oli wa nrm gwewagira nrm kitegeeza nawe bagenda kusendugula bagenda okusengula tekigenda kutap tekigenda kwawula wa NRM we FDC wa people power wa NUP kigenda kuba twale mwana kubanga ekibattaka kiri mujia atenga bachikola baba mu state house kubanga mission yawe ya kuteka ko banyala de bakala kuva mu nsi ya Rwanda baba juze mu Uganda kitegeza ati hamu ne mayiga bali echi bali echi twaichi kati jana boy information ntaandike kaguse kati ekiri atabala kikire na, na, na waka Mali no kunywa kumazi njagala muntagingire wasanya charles peter mayiga kuno simanyi kyoba kulika abasajja ba kabaka abalagira n'abambejja basaafa ne banaava njala tandika vidiyo eno bulambalamba mugiwule bulungi oba kuliko omuwandiisi wa ssaabasajja kabaka ow'ekyama oba omuntu yenna asobola okutuusa mulyogana ku mpologoma ya buganda njagala owuliriza bulungi nnyo ntandise munange lwali olwo nga ensonga zitambula nga muziwulira njagala wasanja Carlo Charles Peter Mayiga olekera okusiwaza bana Uganda kubanga ne kunda ku lok 5 wasinkanye omumpembe yose to wasalu mtano wakarekeze nsi ya leta mu state house njaga genda yo ntandise butandise Charles Peter Mayiga lekera okusiwaza empolo kuma ya Buganda ngokoze sa amanyi golina age kitalo okuba mu state house Ebigendererwa byo tubimanyi oyagala fuuka omusajja omu ku bagagga mu Kampala naddala mu Buganda era okikoze bulungi nnyo kubanga ssente ozifunye okutunda amataka ga Buganda n'okugamalawo munnange tunajjukira bulungi nnyo mwenna abantu abasinga obungi temumanyi mwami ono bigenderwa bye biki nabagamba olulanga omuntu yeekazanga aga nti yasoma ngaate omuntu yasoma yennyini alinamu empisa asobola okudizayini nga singa afuna resistance oba afuna okwemulugunya ku bantu baakulembera omwami ono akoze ebikolobero bingi omulina okuba nti namulabisa mu nteekateeka gye balina ey'okusaanyawo empologoma ya buganda n'atandika okunima empindi ku mabega so nga ate yali amala biseera ng'afuuyira ng'afuuyira eyaggala amatu omulere Kutogere nesawa zino njara bajukiza katono Javudo katono nyo munange Saba sajia kabaka ya itigwa Okuchara kusomero lya Hana International Schools in Sanji Esomero na saba sajia kabaka Boyagendo dirambula ya itigwa Katikiro ye njini Nenga baina kakodi ya kibali bateze saba sajia kabaka Na ina bagirika kuoru ne ya liko koku mkologo Ugo kuchari esomero lino Ibaita Hana International School Eri in Sanji Mu district e wa chisomu munnange ssaabasajja kabaka ng'abinaanikamu engatto agenda okulambula essomero lino essomero lino lyali lya maama yali lya maama wa hamu kiggundu kati ndowooza omugenzi hamu n'alyeddiza olwokuba nti yalyongeramu ensimbi n'odditereza hamu ng'ategeeza mukwano gwe charles peter mayiga wasanya okutegeeza empologoma ajje agikyazeko ku ssomero lye empologoma nga bwegamba nti yagala abavubuka ab'omulembe omutebyokuba nti bakozi nnyo naye teyamanya ng'ejja bulungi nnyo okulambula nenabageka kwolo yaliko okulambula essomero lyebayita hana international school ensangi kumbe omumpembe wa ssaanya yayina ekigendera kye emabega ekikusike ngeera ne ssaabasajja kabaka takimanyi munnange empologoma bwetuuka eyo yasimba bulungi nnyo emirimu egikolebwa ku ssomero lino kumbe teyamanya nti kano kekaali akanyeebwa ak'okutwala ettaka eddala lyengeno bategeeza olwava omunnange omumpembe kabaka bwe yamala okusiima naga nti a ah, munne guno muli mulungi nnyo ngusiimye bwekyali lwayo teruli butyo lwayo teruli busa wansanyo ono ngategeze mpologoma munangi waliwo ttaka lino bwenebwenebwenebitiye twalibadde tuliwo omvubuka ono okusobola oddikulaakulanya nga tusobole okuteeka puroguramu ezizimba era kabaka yali musanyufu nyo nga omanyi nti waba asiimye era munange agaba kuba mu buganda mwonna mu uganda kabaka yekka yasiima n'agaba nwakubadde nti goba mukyazizaku gabule era yaba agabudde mwenna bamanyi bulungi mu kisenyi erewawanga ali abasajja abagwira abasomaali waliyo ettaka lya ssaabasajja kabaka lingi nyo naddala ettaka lya buganda nwakubadde nti ettaka lino libbiddwa naye ku ttaka lino kwe kuli ettaka wasanya liyezza oluvannyuma lw'okusiba akatamba awaala ssaabasajja kabaka ng'amuyise mabega namamayiga nanoonya ebyapa ebiriko ettaka ly'omukiseera omuli basumaali omusajja ono mayiga kweyakolaganehamukiggundu kweyakolaganehamu kiggundu okuzimbako ebizimbe bibiri ebizimbe bino akedi zino bazita bya allah ebizimbe bino bya allah ebiri mu kisenyi mu bitundu omuwanga lya basumaali zino shopping malls mayiga bwe yamala okusaza empologoma ku ssomero liri ng'akuba ssabasajja akalimi nono za ssabasajja nkitegeeza nategeezebwako nti teyasiima kugaba ttaka lino mayiga olwokuba nti yakola akakodyo kali n'akikozesa ffujjo n'awaayo ettaka lino laliwaha mu kiggundu bo lwebakolyeko ddiri zaabwe naye okumanye nti omubbi ennaku ze zibeera 40 njala tegeeza ensi yonna n'obuganda nti ebyo bizimbe bimula mu kisenyi mu basumaali okuli akedeeza ebbiri bazira ba ya allah ebizimbe bino bya hamu kiggundu akeedi emu ya hamu kiggundu emu ya charles peter mayiga wasanya karoli nkiddamu akeedi zino ziri bbiri ku ttaka lya buganda e, akeedi zino bazitabya allah emu ya hamu kiggundu ku ttaka lya buganda emu ya charles peter mayiga wasanya karoli mr allah gyetababalya sente ng'amaze okukyaza ha amaze okukyaza empologoma ku ssomo lya hamu eriri ensangi sabasajja kabaka magulu nyono kisaba kuluma kuto kutegeeza nti omwami ono mukubba ettaka akusiba obutamba waala mungeri okutwala ku mikolo n'osiima ye munaayita mbittavuubyo n'ajjamu ebintu byayagala n'atandika obbigabula ku lulwe nga ye era n'akola ebyapa nabyeddiza diirw eno mayiga yagikola ne hamu okuba nti bazimba akedi zino naye nga gobolooza nti abasolooza abantu ba amu so nga ate ne charles peter mayiga era naye ayinako ekizimbe kye kimu ku ttaka eryo ebintu bino byonna byakolebwa bulungi nnyo nga balowooza nti esitegenda kutegereka ebintu bino era omukolo guno abagigujikira obulungi nabagereka sylvia nagina yagutegerako bulungi nnyo naye era naye teyamanya bigendero bya charles peter mayiga kiki ekyali mu nsonga ezo ekyo mukitegedde bulungi nnyo njagala otutegeeza abantu mwenna abawangalya ku bizinga byebuvuma nammwe njagala muteeka amaaso gammwe mu kkubo mukaseera mpa wekaagaje bujja katono mwalitandika okugobanyizibwa ku mataka mu bizinga byebuvuma eyo amawulire mbadde judde okujjaobwa amawulire gabimbulimbulange mengo wasanya charles peter mayiga bwe yajja okubalambula eyo nga baleetedde program emwanyi ntayimba munnanga yali tazize ku mwanyi ezo aa omwami ono agenda okulinnya oba agenda obinaanikamu engatto ajje okulambula ekitundu kyonna nga balina ensonga lwaki azze jagala bategeeza nti ebizinga byebuvumba bino omwami bye yajjako byatundibwa dda era kenyini yabitunda yali azze kukonfaminga ttaka eryo era wetwogera e mutandika okuna banasa okugoba abantu ku bizinga byebuvumba temubuuza naye ngaera famire ejja kuba munda muli nga temugimanyi ye famire y'omwami y'omwami samu kuteesa omuli ne muwala we shatis mu sherule nga mu kubantu beyaguza ettaka lino era batandika obagobereza batandika obagoba ku bizinga byebuvuma mumanye ani abagobako ye famire yakuteesa ngaettaka lino wasanya kalooli n'ekitongole ekya buganda land board baalitunda dda era temutebabuzaabuza nti ani abagoba ku ttaka shati zimuserule muwala wa saamu kuteesa ne saamu kuteesa ekitegeezaako nti baafukwata obutitimbera obutitimbi bw'ensimbi ne baziwakawole wasanya okuba nti bagenda bagoba ku ttaka kino kidda kitya kino kitegeeza nti buli ttaka lyonna erigobwako abantu mu buganda mukimanye nti omuntu ali mabega okukola ebintu bino si mulala nnyo ye kalooli kyalisiwasaanya peter mayiga tyabuzaabuza awo nno kansoka ensimbi wakati njoke mbajjukize mwenna bannayuganda abali mu uganda nga saawudde njala bajjukizaamu ekigambo kino wiiki eno nyingi tukuba mabega nabagamba bozala omwana omunonya kululwo era omulabirira kululwo webuuze lwaki gavumenti ya wakati ejje kuletako olusiddiiki okutandika okuga nti tugenda gema abaana bammwe nammwe abantu abakulu bagema nabagamba kakodyo kateeketeeka kaba magulumeeyo njagala mufuna okutegeera mwawula ekitakamba wakati wepeera nentula nkiddamu tebageza ne babagamba nti bagenda kuddamu obagema wasanya kanoli Charles Peter Maiga bwabade musiteta wosinko nsongenzi mweza kututte kwa kwa bado okugema okwa okwa bado okema okudamo gema bantu covid wasenga 19 ngira tegeza abantu ba kabaka abantu ba Uganda mwenna na dalabali mbuganda temugeza ne mukiriza okudamu okwo mugubwa agayiso agachi senga 19 nchidamu yose ebitiba habulwa ne muganda we salimu sai akanana ko joy balina amafactory agakola ebintu ebijja obudde obulamu bw'abantu mu budde nga bayita mu kugema ennaku zino senyiga lubyamira n'ekifuba kiri mbaana abato oyinza okulowooza nti munnange emberengezi ezibaluka abaana abafuna omusujja baddukana bakolola era ogenda okimaliza nga omwana agenze ku okisigeni kiki ekivaako yeddagala batandika obubatonyeza mumwa oba okubakuba empiso nga ntemumanyi kino kibagamba nga ninako n'obuyinza n'obujulizi temudda mukukiriza mwana wo kubanga teri amanyi mwana bwasuma teri amanyi mwana wo mukuzizza muntu kuletako lusiddiiko oba akamanyiiro oba akajanja akasumagiza eyeyalira mbwajja mugema amuwa eddagala nkiddamu eno nteekateeka yakukendeeza bantu mu buganda ne mu uganda musigaze abaana bammwe temukkiriza nteekateeka eno esawa zino jara babuza mwali muzize mwokulya kisenyiga 19 kino mumma ogwenga kicha atambula kiche kiganye oche kiriwo kubanga ekintu kino yali business eyakolebwa yamaliwa kati ewaffe ono omwami mu meeting yabaddemu ku lwokutaano agenda kuddamu butokisi tusa ekintu kyokugema naye genda ogemeko nnyoko genda ogemeko abaana bo genda ogemeko abooluganda kubona bemikwano va ku bantu ba uganda va ku bantu ba buganda toddamu kutambuza pulogulaamu zo tukimanyi nti oli state mafia state agent wabula mumuzaako engalabi yo va ku baana babanno muva ku baana babantu puloguramu yokugema kasita oddamu n'ogyesinyaako ojja kula ekinaafa mujibira kabantu bajja kukuba emiggo kati ngenze ku meeting eyali yokulwokutaano charles peter mayiga wasanya kaloori ku lunaku olwokutaano ku ssaawa <laughs> musajja gwee kusawa kumi eza kaungezi kuna kurokutani waingira mu state house no sinkana yose tibaharua tawesira mtano wa karechezi era meeting ya saa bili zengini eza kaungezi mu meeting ya mwalimu yoseri yenyini mwalimu chiwalewe mare John Katende Peter Maiga Dana Atwine Mohoz Kanyirupama wa Wog Odre kwa Moses Night Dancer de Durachura nembera mune Janet Kataha Museveni munteekateeka ze balina namutayika mwe muli zino wammanga ze bateesa oba ze bayogerako ne wasanya kalooli naye nga nkyayogera ensonga zino gyala bategeeza muggule amatu mwetegereze akavuyo akagenda mu maaso mu mawulire nga kino nakino nakino nakino kigwawo mwetegereze nnyo waliwo ekintu kye bapulaninga okuleeta okubasuulako nkiddamu akavuyo konna akagenda ku media waliwo ekintu kye bakulaninga basulako essaawa yonna kye bagweko bubu kino kyogera kitegeeza ebintu bino mbyogera bwete mwezi omusajja asaaga ekintu kye tuyita diversion okubuzaabuza abantu obubajja ku kintu kino obubateeka ku kirala ekyo bakikola bulungi nnyo nga sinagenda wano njala sooka kukuyisa message eno bw'oba oli mwana muwala mwana wa bulenzi ng'afuluma eggwanga n'ogenda okkuba ekyeyo ng'era okolera nnyo emirimu gyo ku social media oli famous omanyiddwa oba popularly known mu luzungu eno message egenderiwo nga mukolera ku facebook mukolera ne ku tiktok okusooka nyalo bebaza okuba nti musanyusa abantu ku intaneti obabbalako stress naye mukendeeze ku kyetuyita okuyiwa empungo oba okusaasanya entungo kyetuyita okuwemula mulekerawo okuwemula mukendeeze okuwemula era njakwebaza mwenna abakola program ezirioba ezizimba neziyigiriza n'okubuulira abantu ki ekyokukola muba banyuma bala batiktokers mwenna n'abali ku facebook naye abakyalemedde kuwemula mu kuveeko tekuna gye kujja kukutwala nakino kigenda eri mwenna abayimbi abaana abayimbi ab'obuwala kyosiga kyokungula kyosiga kyokungula kyosiga kyokungula tusigala tuli baddugavu newone kuba omuzigo n'ojeruka osigalole kaddugala nkiddamu osigalole kaddugala omuzigo okujjanga ku stage nemukunamira ensi nga mulowooza nti bagenda baagala ekyo ekikolwa gwe kenyini bawayiye amanda mu mbugo direct nkiddamu abaana ab'obuwala bajja ku stage nga muli bayimbi ne mulaga empale z'omunda ne mulaga obutaffaali ne mubulaga amabeere nti mwagala musanyuse bafaani bammwe ekyo mukola nsobi okalya ddakaddadda Envunyo jiria mukatiko na yeja kumareko dire jebujako. Echo kuna binako. Mwana mwala desire is in the size that America. Echamu dusa mu Uganda that yaina sent. Echikola bila chia kola echo kwe. Echikola chia kola. Echikola chia kola echo kuta. Oba bao boy yali muganzi wukutobu tambi wawechi. Mwumuito wawu tambi wawechi segu. Chechicha muno nye sawa zino mpaka nakati. Ina taina wa agenda. Taina wa alichidaka. babuli awulya erinnya desire zinda ekirozo kimuddizayo katambikale kati eno message njagala egenderi mu baana bwana mwenna abali ku facebook abali ku tiktok abayimbi ensi ezaakulaakula nedda obulombolombolo n'ennono zaabwe ze baliko nammwe mulina obulombolombo n'ennono teri musajja agenda kuteeka maka nga mu nsi yono badde ogikunamira okuva ku lwokutaano paka ku mande kikibulaga omusajja yenna fe tugula kiri mu ttu naye bwondaga ekintu okitadde ku discipline mba sigenda kigula mba sikyakuva biwinga let me tell you this abasajja tugula kiri mutu so tekigula kintu kiri ku mutimbagano oba kiteereddwa ku ssowaani nedda mba sina kyengenda kunoonya kyokola notuma ku mikolo gyokwanjula mu mitingi z'okwanjula bwe baleeta ekiri mutu tugula tomanyi kintu kyogula munda weekanga omaze okkigula ngeri okitutte naye bamama otulaga empale z'omunda otulaga emwakula ekyo kiswaza gwe ate era buli muntu anaakusinyako nti ayagala kuwasa tagenda kuwasa kubanga amanyi wokikola ku stage ne mumaka ge ogenda kikola era abaana agenda kuzalamu bafaana batya era ekyo ekintu ogenda kikolera bbanga ki nkiddamu ogenda kikolera bbanga ki vidiyo ezo obutambuy obutambula okakuula olwalyo kajja kuyo n'emyaka asatu teri mwana wa muntu alina mpeka emira agenda kukusa mumaka ge nti akuwase ate teri mukazi agenda kubeera nakiyombekedde forever oba lubeerera Ero gendo tuke chisera mwe ya gano mwezi. Mwezi chana habira na hawe nga jimanyi. Obadewe ya mbura mulika na kunga matuma kulaba. Goinzo chilo zanto chifunye mfemu. Na yenga ate indirect wa mungeri endana. Chigenda kuzalira akabasa. Nga gotomani, nenga goza nti ofuna femu kubangu ya gana kwe ya mbura. Chino chidamu, mchikome. Echokwe. Bana bawala abayimbi. Na bana bawulenze. okuyimba kitone ekiva eri mukama katonda era yakiva wamugyemu ekigula amagala eddiba naye mulina ekintu kyemuteekamu ekirala kyekiriwa okunywa enjaga tekwongeza bagoberezibwo okunywa enjaga tekwongeza nsimbi zofuna kyova ola tubaga nti mu uganda baserebu tebaliimu olwensonga nti ebintu omubikola nga mmaze kunywa enjaga enjaga tinakyegenda kutaokujja okwonna kyoyagala okukolaki okufuna mulekerawo okozesa ebiragalaragala mujjenga ku stagi nga muli bakalu bulungi nnyo mukole ensonga zemwe mugende ekikolwa kyokunywa ebiragalagalala kibi nnyo kijja abayimbi bangi nnyo mu nsi kijje abayimbi abetutumu ku stagi gwe ngolooza nti onywa enjaga egenda kufula kyolina okubeera nedda eba ekwonoona enjaga mbi eri obulamu bw'omuntu kubanga ojja tuuka ekiseera nga tokyasobola gyafoodinga ekuswaze wenna oyike windows ojja kuba tokyasobola kukola ki kuba nti okola kyolina okukola so nno ensonga ezo nzogedde nga zijuliriza mwenna abali ku mitimbagano abaliko abagikozesa mugikozese bulungi mu ngeri esoboka kati ngenze ku security alert y'abaana bawala mwena bali ku tiktok naddala abasubira okuddayo waka abali famous nafunye information era njagala gibategeeza state ngaeyita mu bantu baayo ku ground bamafiya abakozesebwa naddala balina social media platform na bano banamoli abali ku ground betegese nnyo kumanti bagenda bajja omungeri ekimpowoze etya ova ku cheyo Saudi Arabia oba oba mu Oman oba da Dubai ngoli famous popularly known nenga mission bajimanyi ti baba twala mbuddu muno mulina okwogera ebintu bingi nnyo kati okuzibira ebizibu musanze eno obutayona government obutayonona kifaananyi kya yoseti bahabula tabasira mutano wakale kizi yalagidde ekitongole kye ekyokwende kya iso kikolagane bannamawulire abamu mu kampala okuba nti buli mwana akomawo ngaali popular known oba famous ku tiktok oba ku facebook babe nga bamuwa special interview noba mukyalo bajja kukima bakubuuza ebuuzo naye nga microphone zebagenda okukozesa oba bagenda okutwala okufuna ekyokulya oba ekintu kyonna kyebagenda okukozesa okubanga bakuleeta okufuna interview eyo kigenda kuviirako obulwadde bwotajja kufuna mu bbanga tono nnyo ojja kuba otandika okufuna ebizibu byotamanyi obulwadde bwotamanyi eventually ofe nkiddamu mwegendereze nnyo abantu bemusinkana abagenda obbajjako intaviyu ndowooza kansome message eno bulungi nnyo kuba bino ebigambo si byange nze byange olumu mbyogera nomulowooza nti oba nyweddemu kawalaki kangisome message etambulet kuba nze sina gwe ntya nabagamba lastly sb4 was given a job to use a poison microphone to poison or hustlers from outside Uganda. So better warn them to avoid being interviewed by anyone. They should not do it. The reason is that Museveni knows it very well that all people who went for slavery, they hate him. And so they need to be very careful. If possible, they should stop talking about their movements. And they should come to Uganda privately, otherwise things are worsening. Remember, every person who will be interviewed, they will keep following up on them until they assassinate them. Kati wanawole chibuzo. Goroza lwachi ori famous ku internet ate no deka media ze kampala nezikwagala nnyo let me ask you one question ugandan medias were they part of your efforts to become popular its just a question kibuuzo oli mumanyifu nnyo ng'okozesa omutimbagano gwoba akawunti yo ku twitter ku facebook oba ku tiktok njala kubuuza bannamawulire be kampala oba ebitongole byamawulire mu kampala byali byali birina omukono mu kubeerawo okwo okubeera famous oba okubeera okumanyibwa kyekibuuzo kyenjala kukubuuza nga wudde information eno nkibuuziza bulungi gwe omwana ali ku tiktok ali ku facebook amawulire ge kampala oba bano ba online bloggers oba ba online journalist baali kitundu ku gwe mu kumanyikako Luachi wotuka Uli asura nukulu nyamu chare wamwe Akwagaza achi Aba takulia MBs takugobe Just one more mission Chino chidam na bagamba mwegende lezenyo Mission eyo kujia wo Abana mwenabe guli damanya Bandama ulide yataandise Yataandise Kuma mwenda waluwe ere Yalabia omulambo kwa sumi Mwenda ule mspaini Luachi ono abadenga consular Wa spaini mwenda mwagula zengu motu kakoza accident omulambo gwa suni kwa gwabuzidi gwabulira tatugona ogumanyikiddwa ako nti bago kubye chifana igugulo oba gujje mu motoka uyafide watu wasoto bana abaso bate pasola kuba ifananya baagala waliwo ekintu kyebafumba nga sina agenda ku information baleeta ekintu kyebayita mohozi project bakireeta mu buli every fashion era nga tv radio station ba political analyst ba tv presenters ne buli kati kyawo omuntu yenna bagenda kukozesa amaanyi n'ekifuba okula nga batunda ekintu kino naye this is to inform your set bahabaotabasalaisanafukaleces wiithe baganda oba ffe ngaabaganda twakusembezanga omuntu ng'omuntu tetwamanya kyetwesembereza nolwensonga njala kugamba ekintu kino kiwule bulungi twasembeza omuntu gwe twaloza nti muntu naye oluvannyuma twategeera nti omuntu omuntu ono kiteega ekitufuukidde ekiteega ate tusobola kukkiriza kiteega ate kituwe kituwe nnyabingi nti ate nnyabingi yaba kisikira tekisoboka kubanga twasembeza mombo ze nga bweri emombo ze so tewaliwo obuyinza bwonna bwekulagira nti otuleetera ennyabingi womu tusibeko kitijja kukola nae tekisobola kukola so bannauganda njala mwegendereze so, mubintu bigenda maso mu Uganda ekirala ku speed yabavugira ko media n'abantu geje batandise okwe display nga mu t-shirt za muhozi pro, project eine kintu kyevuga newo kino balese muhozo muteka wano nenga ategeddeko Mailo land bill esawo nabazo geje tampali majete zake ndako bill wa satu neita njagala mubera lati nyo ku songeyo abali ku social media kiddamu kozeso mutimbagano ngabo yagala sigenda kugana funa muko magezi tegeera era beera mwegendereza nnyo mu bintu by'okola kyokola olwaleero kijja kukulumiriza mu myaka gye bujjako eira gwe oba omwana wo nkiddamu kyokola olwaleero kiyinza okukulumiriza leero oba okulumiriza omwana wo ekyo nakyo nkimaze sigenda kiwaako naye mwenna abaana bali ku tiktok abali ku facebook abali ku twitter ng'oli popular known oba ngaomanyikiddwa mbabuulidde bannamawulire aba online nga bali kampala mubegendereze nnyo okujja ku intervie kubanga tebali part and partial obuyo popularity nkiddamu bonna basinga obungi ba state mafias era nga netagatiza abantu abasinza okkutibwa mu kampala oba mu buganda abantu bali baali basinkanyeko ne babajjako interview indirectly nga balina ekigendera kyabwe nammwe bannayuganda bava ku kyeyo nkiddamu nga mudda ekampala mwegendereze n'abantu bamwe tebabaagala mwe basindika sente bakolera ebintu mwegendereze nammwe abaddayo okweraga nti mulina sente e uganda esente kive eri government neri abantu mu family kole bintu bimo mukawo mu chimpoze ogende okulage nyumba yo si cha kuvunanjisibwa kubanga okweraga sigwe musono gwe tulina fenna abantu basinga kuba ni city beraga era asirika bwe che nenga amanyi nsobola okwerisa nina akamoto kana we insula gwadda ku mutimbaga nula ge nyumba yo nula ga akamoto ka smile na kino lina kino ekyo kye nyine kye nyine chokola kye kikuteka mu bulabe gwa kuba to kimanyi ekyo kyatule mu okuyiga abantu bangi balina sente tebogera bantu balina ebi balina amataka balina amayumba tayogera ne kasita oteeka ekintu kyomutalabo tiwepa siraga ok welokamu mbalabye mbategedde so ago nga bawagabuwa ŋŋenda okusimbula mwenna eno message kati ntandise oluvanyuma lwa charles peter mayiga ku lwokutaano essaawa zabadde kumi ezakawungeezi okutuuka ku saawa bbiri ezakawungeezi nga sinkanya m7 ne genet n'abalabi basomedde bino byateeseddwako mu miitingi eno ekisookera ddala omukulu yoseti bahabula mutabasire omutano wa karekyezi yabuuzizza wasanya karo charles peter mayiga mukulu nakuwa ensimbi okuba nti otambuza project eya muhos naye project eno ndabaekonye kyekigenda mumaaso kubanga omwami ne bamuwa ssente okuziteeka mu bamemba ba parliament abalondebwa mu buganda okuba nti agitambuza n'okupromootinga okutegeeza abantu nti ensi uganda erimu emirembe ebyo byogera ku social media tebikola byabantu abenonyeza ebyabwe ekyakikoze bulungi nnyo ekyokokyogera naye yo bambi emufuukidde ekizibu era bamubuuza nti ensonga zino zituusewa omukulu ono yasose n'atunula mpwangali nga talina kyakuddamu mukama olwensonga ti ensimbi baazimuwa era nga mu kino bamugambye nti weesinga okubeera vice president mu gavumenti eddako simanyi oba yaddi oba yaddi kubanga fetula banga mwa bagenda okugwesa yona era nga tugenda gitwala bana Uganda banansi kubanga omwami ono kigendera kyakufuka vice president oba prime minister mu gavumenti gye bagamba byabuhoozi etasoboka kubanga mu constitution tekirimu n'abantu obuntu kino tebakisobola kikkiriza bwe mu mwagala kigezaako mutandike okukikola naye nga mujja kulaba ekinaavaamu omwami no bambuza ekintu kino yazzeemu n'agaa nti bakama bange mumpe mwakadde mala okulaba nti nziramu okukola ebintu bino naye nga si byanga mukirowooza kubanga tufunye tetuyita tufunye kye tuyita resistance oba tufunye ekintu kye tuyita okulemesebwa mu bantu bwe tugamba ebintu bino kubanga abantu abasinga obungi bakowadda regime so nno omwami ono bwate bwe yaze mukamaabwe ku nsonga eyosooka ku nsonga eyokubiri omwami ono yabuuziddwa kiki ekyatuuka mu buganda naddala kuba mp abaawebwa ensimbi okuba nti babeera ku muzinzi ogw'okusobola okuwagira ekiteeso eky'okuggyawo mailoland kubanga mayiga yawewo ensimbi era nasuubiza mukama yosetmutano wakalekezi nti mukama wange nkusuubiza ekintu kino kigenda tutambula bulungi nnyo okuba nti tukitambuza wetunatuukira diru eno ejja kuba nti emaze okukolebwa nga ba mps bonna abasinga mu buganda bakkiriza ekintu kino era mayiga mujjukire yawewo ensimbi zino okuba nti yatandika n'okuyita enkuŋŋaana z'abamemba paliament abali mu buganda naye enkuŋŋaana zino n'enzirinyamu eggere n'enziyuzaamu mujjukire ne bagamba nti balina enkuŋŋaana mu kitundu gundi ne bazisazaamu ne mbaga nti esala bagenda kulukungana gundi ne balusazaamu nakati esaawa zino abamu abasinkana sekinomu babuulira ensonga zino kubanga si yali mu kalulu kaabwe lwaki mwebuuza yali abaagazaaki kubanga ensonga yali nti yali ayagala kkiriziganye nabo ku nsonga za mailo landi nti bagenda mu kuteesa abamu bebulankanye sinakiryamu bagende ebweru weggwanga kino kigenda okutuukawo nga tebaliiwo kati njagala nabba ategeeza ekintu kino singa muwulirako ekintu kye bayita mailo landi bbiru ngeze mu paliamenti notalabayo memba wa paliamenti gwe walonda ne bakugamba oba taliiwo oba yalwadde oba agenze metera wamanja tobuuza kiki awo nvuddewo ngenze ku nsonga edala yoseti bahalotabasaamutano wakalekezi yabuuziza charles peter maiga nakuwa emmotoka pitirivu oziwe abantu abasanidde okuwa emmotoka zino basobole okubanga bayisaawo ensonga zange ez'ettaka olwokuba nti abasajja bano balowooza nti fe tuli batuutu Bukyanga lwanga lwa mindi doza wiki eno yengini omwami oli ayito lukiiko lwa Buganda ne batandika okweyogeza ku nsonga ezikwatagana ku Maryland n'ekiwamba ttaka naye nga kino kaali kaali kankaali nga kulaga bantu nti afaayo naye nga si kyekigendererwa kyo kubanga pressure emutuuse w'olina okuba nti emutuukako bulungi. Museveni yamugambye bw'ati mukulu nakuwa ensimbi enkalu n'ekuwa n'emmotoka oziwe abakulu b'ebika wepona ab'amasaza ne basajja ba Kabaka okuba nti etteeka lyo bwe lijja eliyo ku John Maryland litambulunji nnyo era abantu bali supporting mu Buganda naye kirabika kino kiganye Museveni yagambye wasanja ya Charles Peter Mayiga nkuwadde emyezi esatu bwegit either nga mission gye nakutuma ogimaliriza oba ogenda kuzza ensimbi zange ne motoka ze nakuwa okuziwa abakulu b'ebika basajja ba kabaka nga nenda bugisi mufungize oba si kyekyo ojja kundaba akanfaamu kati mukulu yenna oli mukulu wa kika oli mukulu wa saza oli waki eyafuna emmotoka nga mayigaje kuwadde manya ti emmotoka ya museveni njagala tugenga abantu abakulu era bategeera balikyalimu empeka emera bwe bakuwa emmotoka nebakuwera ku kadi ngeri mumanyago nemulevenimumanyago ge galiyo mu mmotoka eyo jangu jangu ku intaneti kuno ogirage bobango le mukuru wachika oboli musajja wakaba kuwensonga ngaba kuwe moto kezo kuzinabalanga anti bazigaba nga kadi eri manyagonga ne mole venue jeri ngeri manyago jango jango atera ku moto kazino kuliko musajja wakaba ko omu webeti yaneyo yajifunako ne bangambye lwaya ba mwami ono Sagara mwogera ko binji kubanga bafu mbanja kana ne bawumula Ninja rabana gechifana chino mchitegele Chyo mwami yono yafa Ransonga ya moto kero kumati familete ya yogira Ninga msajja wakaba kono Simanyo wa omtande ya tegele ati msajja wa yafa Msajja yono wemiti ya na Eyo yomu kubafu ni motoka Echifana chicho Zimu kumuru kazibamu wa ya mojao Antume miti ya nandozo mwami yono mwami kusaza Wona wona wona Ya mwami kubafu ni motoka Na ya motoka kinyini ya mojira wo Awasigenda kuruwa wo Njara genda konsongenda la Awasigenda kuruwa wo so mwenna abalina kadi zemotoka ezo mbaga mbuzi nga bazibawa mujja kubanga mumbuulira tugenze mu maaso yoseeri yayongere n'agamba wasanya charles peter mayiga nti nakuwa obuvunaanyizibwa obw'okukunga abaganda okujja okugemebwa senyiga 19 naye nakino kiganye kiki ekiri mu buganda mwami ono yamugambye nti tusanga emiziziko mingi nnyo nti abantu abasinga omungi tebaagala kubagema ate n'ekirala ova okukondoka ennyini kwogera yakoze omulimu gw'amaanyi nnyo okulemesa pulogulaamu za yoseeri n'ezange mu buganda ezikola naddala okuyita abantu okwegemesa njala kukubuuza mayiga ngobwolaba abaganda bwolabako amatu obayita mbuzi obayita nte abantu bano bategeera ekigendererwa kyo kubanga essaazi mwe twogerera tewali wadde woyinza kulaba nga bogera kigambo kino gwe kiki ekikutambuza nga atalinaako bewammwe otandika okugamba abantu bajje bagemesebwe kiki kyobonoonya eddala ddala okujja nga naawe olina ekigendererwa ekikusike nga yoseeri we yakubuuzza mu miitingi eno mukimanyiru nyemba gambye tabasajja bano bayine enteekateeka ekendeza bana Uganda mu bwongere esobola era mujja kulambisira gye tujja ongea okulwala kungi nnyo nenga n'okuwona kutono nnyo era basinga omungi mujja ddugula mu akaba mukitegedde bulungi nnyo yensonga eyo gyengendo bagamba kati mwenna bannayuganda abali mu buganda njagala muwulize ensonga eno nabagamba nti mu buganda mwokka mwe muli ekintu ky'okubba amawoowolo ensigo n'ebibumba nga babitunda katale kituyita black market waliwo kampuni etambula egamba abantu nti esobola okubajjanjabira n'okubakebera omusaayi n'ebibumba byonna ku ssente entono pawe kaaga bagiyita fukanga health care international akapapula kekano bulunjaga nabo kategere bulungi naye mutegere missioni yabwe kaako mukategeere bulungi bakampuni bagiyita fukanga naye bwawulya fukanga webuuza kigafukanga kyalunyolo kyalutoolo kyaluganda kyalukiga kyalusoga tugenze bweti ntegezeddwako nti health center zino oba kliniki zino ziri mubitundu ebya naggulu nebitundu ebiranye mu kampala eri bwete soma bwete we are informing you we are informing the general public that Fukanga Healthcare has good machines which can detect or scan all parts of your body system. And they have herbal drugs of all kind of infections and diseases, e.g. hepatitis B, hypertension, high blood pressure, fibroids, eclipse, allergy, cancer, kidney problem, sickle cells, diabetes, asthma, tumors, n'ebulwadde bw'amaanyo ne std era nga bakugamba nti management esobola okukolerako ku mutwalo gumu ogwa uganda era nga erilocated atikira town council namugongo janda for more information bagamba contactinga enyumba eno sigenda gisoba naye nga ekigendera kyabano teri mu uganda muntu asobola kukebera musaayi ku mutwalo gumu taliyo nga kebele ulande bino byonna kino kiri kitya batambuza popular nga bagenda abusura kati targeti yawe yafuna bantu bagenda kujja bakebera bintu bino baba kujje ko musayi baba kujja ko musayi blood samples bazitereka wale kufuna match match kwe kubanti omuntu abadde yetaga mawoworo oba yetaga chiumba yetaga nsigo baba kebera musayigo nga gusobola okukolera mu bisiri mu bibiri gw'oli omuntu gwe baba agadde ne match ye kati gwali wagenda kuva firimu amaze okukebera bakugamba ekimala result sizo ngofanaga ne bali bamanye diterizo zonna mune tugenda kudda ebijjo okuddirira bijja kuba kugenda magombezi sijja kuba kibajja kuziika njala mufuna obwongo ekampala okukebera full body check nakoma okugenda okukebera full body check banzijjako emitwalo kumi na munaana ono akugamba ate ntibakebera mutwalo gumu nakoma okugenda okukebera full body check ebanga lisoko emyaka nge jigena mweta mitwalo 18 olwaso mitwalo 2 mweta gwo ngambo otya nti ate onakibira mutwalo gumu soko kuzisobwo ngobwo nti omuntu asawo mutwalo gumu kibira ndade zinozo na ayagala chi so bana bawala ne bana bulenzi mwegendereze nnyo ebintu bino bigenda maaso kubanga ebintu bino bitegeke bulungi nnyo nga temujja kusobola bantu bano kumamala kuba balina obukodyo bungi nnyo era mwegendereze nnyo kati njagala okuzannya eddoboozi lino kaddemukko muliwulirize era eddoboozi nekigendo ddinzanyisa njala mumanye embeera empologoma yaffe gyerimu njala mumanye empologoma yaffe embeera gyerimu ekisookera dinabamanye ebyafaayo mujjukira nti okuwaŋangusibwa kwa sir edward muteesa kwali byabufuzi era yakomekereza bamutiddeyo bwe najja wano nekuba omulango ogutakungula abantu okusituka okubanja empologoma gyeri empologoma yagenda okuvanga ekituufu kyo bambi aaa ah. olwaleero najja nekuba programu eyali enkusike mayiga gye bali bamutaddemu state house gikola ey'okuddamu okuwa ssaabasajja kabaka obutwa omulundi ogwokubiri era nga olwebamugamba ateekao programu ez'enjawulo okuba nti ateekao programu ez'enjawulo ssaabasajja kawa nalabikiranga ku bikolo okuba nti alabika eri obuganda n'okulabika eri abaganda nga babaina intenshoni yaabwe y'okugjawo empologoma naye mu sande programu gye nasemba kukola ku sande naye ngamba museveni munnange bakuwa n'okudduka aye toyita waka wosulo wa bupangisa naye kugamba amapeesa gali abiri ngegendereze nnyo kubanga obudde olina butono kyekisooka tukimanyi bulungi nnyo era ne rekodizi weziri ezoogera ku bintu bino nabalabudde nembaga mugende empola kubanga kyemutinkula temukimanyi nsuubira nti ssabasajja okubeeraku mu buganda si musiru ate muloza tategeera ategeera bulungi nnyo nabagamba obugonvu bwolujegere gemaanyi gaalwa mayiga okola ebintu bino byonna empologoma eraba mayiga okola ebintu bino byonna abantu balaba naye mayiga <laughs> ah, kati no voice note oyo ddoboozi lyengenda okuzanya bagijja oba ddoboozi ah, baali babuuza ssekabaka awumulidde kasubi ah, fredi kulwangulwa muteesa nga maze okuwanga nkaogenda mu ggwanga erya bungereza muwulirize bulungi nnyo eddoboozi lino Mujja tegera lwaki tukyalina obuzibu mu Buganda nga n'okwogera kizibu babazibe bimwa kubanga ebyaliwo bagamba nti ebyafe biddiringana tetwagala ebyafe biddiringane nga boogera tusobola okwogera gwali eyo ng'owulya nti byenjogera tebikunyumira oli waddemba okukwata mu buziina abo n'ogenda abaagala okulya ebigambo ebyo bajja biwula bulungi nnyo eddoboozi lino lyengenda okuzannya liri mu luzungu ate oluzungu luno lukakkali nnyo bw'owulya nga ebimoto biwulidde nsobola okukuddiramu gye bujjao katono oba gwe kenyini n'omanya nti ebigambo bino byaliwo era bisobola okuddamu naye tebijja kuddamu nga weetuli eddoboozi lino litandika bwe liti Hello, and thank you for downloading Witness from the BBC World Service. In November 1969, the first president of Uganda, Edward Mutesa, died in exile in London. He'd been forced to free his homeland by Milton Obote and died in a small flat in Bermondsey. His friends still dispute the reasons for his death. Sheun Okiwali reports. It's 1969, and in a flat in the poor South London neighbourhood of Bermondsey, Sir Edward Mutesa, the Kabaka, the ruler of the Kingdom of Buganda and the first president of independent Uganda, talks of his life in exile. Well, it's very difficult indeed. I am, of course, on um, public assistance, national assistance, and uh, that is complicated enough, although I have uh, friends who helped me a great deal. And uh, without those friends, I don't think uh, I'd have been able to uh, keep my head above water. You don't get any, any uh, assistance from the Uganda government, presumably? Not from the Uganda government, no. Has there been any question of the British government giving you an allowance? I have made uh, approaches, but uh, as yet nothing has been suggested. But I hope that the fire is still up. The Kabaka speaking to the BBC's John Simpson. The Kabaka's daughter, Princess Dorothea Solo, was at boarding school in England at the time of his exile. Romanzi flat. It was very sad for me to see my father there. It wasn't a happy place, you know. The flats by that area where it used to be, it was a bit depressing. He coped and he used to um, you know, make light of things to make it look as if it was just a temporary thing, you know. He was always hopeful. Dubbed King Freddie by the press, the Kabaka had been educated at Cambridge University and had been an officer in the British Grenadier Guards before taking on his duties in Uganda. Back in Britain again, he struggled to find a suitable occupation. I had to be careful in the choice of the things I wanted to do because um, I didn't in the first place want to discourage or dismay my people by doing a job which um, they thought um, was not uh, dignified enough. Certainly to have gone into a business or a big money-making uh, enterprise, I'd have um, then have come short of the of me that um, uh, I was taking the opportunity of making money, which I never did as their ruler. So at the moment you're doing social work here in Birmingham? So at the moment I'm doing social work. Well, what does this involve? We look after old and young people who, because of problems or their backgrounds, uh, they have become lonely. People who've um, cuts or have had their moorings cut really try to give them a background, a home. He wanted to go into a regular job because he had no money. Joyce Mpanga was a family friend of the Kabaka. She and her husband had also fled to London. He wanted to go back to his regiment, but the British government feared disturbing the government in Uganda, so they didn't allow him. As the most prominent Ugandan in exile and an active opponent of the new president Milton Obote, many feared for the Kabaka's life. We got warnings. People used to write to say somebody has been sent, be aware, take care. When he wanted to take a regular job, Scotland Yard thought it was dangerous for him. He could not take a job where he would go out every day at the same time, take the same bus route. And in any case, we all, his subject hoped that he would come back and be a Kabaka in Uganda because that was his permanent job. But no one was sure when that would be. Sir Edward Mutesa had been ruler of Buganda, the largest of the kingdoms which made up Uganda, and he was Milton Obote's choice for president of the newly independent country. But in 1966, Prime Minister Obote promoted himself to the presidency and moved to abolish the old kingdoms. He ordered an attack on the Kabaka's palace, led by a new army commander, Idi Amin fires have died down now on the hill over there where the palace buildings stand, and the shooting seems to have stopped. Unless you actually try to get up to the palace, and then you find roadblocks of overturned lorries and trees, and above the thunder you can quite often hear uh, the occasional shot. There is still very much a feeling of tension and unrest here, and it remains to be seen whether the news of the eventual fate of the Kabaka is going to fan the flames once again escaped over the palace wall and began his journey into exile. He walked from Kampala to Rwanda to Burundi, from where he flew to London. He was lost and he had no money. He was living at the mercy of his friends. Those friends were constant friends and they were very good friends to him. He settled in London given use of a flat by Richard Cargon, an old friend from the British Army. There, on the 21st of November 1969, the Kabaka had been discussing arrangements for the official celebration of his 45th birthday. His friend, bodyguard and assistant, Jehoash Katende, was cleaning up after supper. Joyce Mpanga recalls what happened next. That evening, Friday, while Katende was washing the dishes, the kawaka collapses. He rings his doctor, the doctor is not there. So he rings my husband and says, what do I do? Because his doctor is not, being a weekend doctor and gone. So my late husband said, no, ring Richard Kagom because he's nearer you than we are. And Richard brought his his doctor. And the doctor said by the time he got there, he was already dead. The suspicion among his friends was that someone had poisoned the kabaka. His autopsy revealed a staggering level of alcohol in his blood. The inquest ruled that there had been no suspicious circumstances. The explanation was the Kabaka was an alcoholic, but his friends were resolute that this was not the case. British justice, they said the Kabaka died from alcoholic poisoning, but he had become almost a teetotaler. He used to drink just white wine, not anything else. And one day when he was there, he was drinking a little. Thursday, Richard Kagum had a dinner for him they all said, but when he was here, he didn't look. That was Thursday. How did he die? We believe he was poisoned. And we have reasons to think he was poisoned. The Uganda government was involved. As long as he lived, he was a threat to Uganda government. Kabaka's body remained in London for two years before it was returned to Uganda in 1971, when Obote's successor, Idi Amin, granted the Kabaka a state funeral. Among the tens of thousands of mourners were people from Bermondsey who'd come to see King Freddie laid to rest. That edition of Witness was presented by Sheun Okiwali. The producer was Alex Last. For details of our complete range of downloads and our terms of use, go to bbcworldservice.com slash podcasts. gye <clears throat> muwulidde lwegambo biri mu lunyanyimbe lwetuyita olungereza naye nga bakujjire bulungi nnyo ekifaananyi kwabo abaali bakingiriza Ssaabasajja Kabaka nti baafunanga obubaka obw'omugirano nti waliwo ekikyamu kye bagenda okukola empologoma nga lukyendi mu kukola essaawa zinoba kyenzize nkola mu puroguramu eyo mubimuli mbulanga emmengo njagala nsooke mba n'okola justi akantu kamu muwulidde omukyala ng'agamba nti twafunanga obubaka obw'omugirano nga batulabula nti waliwo olukoola okutta ssaabasajja kabaka weewunye ng'ali bungereza era oluvannyuma okulumbibwa enkera waabo yoseeri y'omu ku basupavayiza abaali bazze okukonfaminga kiki ekyali tutuuse ku lubiri nga baagala konfaminga nti omutanda yali amaze okukisa omukono nga bamuse ekyabajja enviri ku mutwe ngaomutanda yasobodde basobola omukukusa okumujja mu buganda ne bamuddusa mpaka bulundi yogayoga bongereza tebaatuula mpaka ngaamazzi omumujjawo omutanda yatuuka ebungereza nga nenyumba bwe bamuteeka bambi ekwasa ennaku ngaabadde kabaka wabadde pulezidenti wegwanga eddamba nga ne gavumenti yomumpembe milton obota omumpembe tesobola muwadde ekikumi okumulabirira kubanga yali simuli wanguzi yalina ensimbi ze yalese emabega n'ebintu ebyobugagga n'agenda buwaŋŋanguse olwaleero ekintu kyekimu be bantu be bamu abali mu sisitimu abaagala okukola ekintu kyekimu bino temulowooza nti sina byakukola wabula mbajjukiza okubategeeza nti ebyafaayo biddiriŋŋana history repeats itself so whatever is taking press right now in buganda was there before that's why his majesty the kabak of buganda ronald mwenda mutebi o the second right now he knows each and everything and he doesn't want to leave his people in buganda to suffer although he is quiet but he knows each and everything which is taking place in Uganda and he knows who are the people who are behind over the plot of assassinating him but he's quiet but he knows era amanyi bulungi nnyo muwulidde bulungi ebyafaayo nga bibiddiringana katonda nga jaleetenganabi aba abikola webali era bibabikola essaawa zino lwakuba ntitusobola okuwogera netugaa nti kino kiri bwekiti kino kiri bwekiti sono njja bagamba atalo kutambula kusibira ya mevu mwandi badde nnyo bakisa nnyo ne musimu mulimu gwenkola tugamba basimu ogenze mwandi simu mulimu gwenkola essaa zino njogere nkyanyinza okubanga soogera mwandi simu mulimu gwenkola bantu mmwe mulaba ekiri ku tv ekampala bapropotinga muhozi teri ayogera ku nsonga zikwatagana ku bantu Muna vechiri ya e kampale sasa wali mkuba mataka Tini mkua sula kugela kutu chakuba taka Aba ntubali mkuba tamo chimpu kumpu kutu yabo yukera ko Esazi na njana babu ulina Wali mkuru eyaze muna roza ntisimanyi Yaze naba ntubatana Neku nyonyeze yeba wala wala Katolu wa mamanyoli mutake muno Misho niyo azize na musa wa muganda Kati njana kubu ulina Tugamba anti e, e, e, Dogo tilibuka mayanja Na yate dogo nabu ulistono ulitira mchiboksi Nolijeta kumayanja Mayanja oliyogereko oba otuuse omuntu obulabe ku muntu omutuuseko obulabe tekikola nakugamba ndi muzukulu wa misambwa ndi muzukulu wa mizimu ndi musajja muganda eddogo terinkolako wadde oza asobola kutegeera nti waze waze wasookedde ekkonya n'abantu abataano be mwazirabo nkubuulira nabagamba nti nza neerijjako jja kugwira bwerere katonda yantonda yekka yamanyi lwaki wendi nenga ancha yogera ancha nja kulemera ku nsonga za buganda mwabaga wumbide nga mulinda ebintu byasanga muli tubagamba nti mujja kulumwa nnyo enjogo bagwako nga temutegedde waki baguddeko ebigambo ebagambye byensiba mbagamba wano omukyala bagambye nti baafunanga information nti waliwo ekintu ekigenda otuuka ku mpologoma ngera kiva kampala kiki ekyatuukawo enzija nenjogera ebigambo nti ebc eno programu nagiteekawo ngaakimanyi nze ntuula ku laputop ku kompyuta ku simu kuno nemmala ebiseera nga nnoonyereza nenkuba amasimu okumanya kyekigenda maaso dolo nezimpa information enjera empa information kyekinoonyesa okwagala okunzija mu nsi eno so tewali kira naze sibbangako sitemulangako muntu sikola nga nsobi ku nsi era mukama nali nkoleza ensobi ansonyiwe naye ngaomulimu gwenkola gwegunoonyesa nembanga newensula sobola kulagirawo muntu sisobola kunywa kintu omuntu kyampadde wadde okulyemera omuntu gyampadde kino kyenkola kubanga bali tebakisuubira nti eriyinza okuvayo omuntu nasobola okwogera ensonga zino nga teyetirira gwe njagala obule basajja bakabaka bameka bakyasobola ku nsonga ezikwatagana ku kabaka njagala obule mwaba bapalamenti kyasobola okuyimira nayogera ku nsonga ezikwatagana ne buganda waliwo buganda cocas eyalondebwa recent baali bogedde ku mailoland oba kugidisikasingako baali bogedde ku nsonga ez'okutta abaana mu buganda kubanga ekintu buli omu bamutiisa abaali abaalya munasirika kati nze kagubiiru nga ejjindu lyenkoko erirekerera emberi nerikwata enkoto nze gobaga nti omusajja atufuukidde ekyambikwa ate enkyafuuka kyambikwa nja byogera ensi ebitegeere naye nga tukyalikweyo ensonga buli muntu teera omanye ekikyolina okukola okutaasa ensi yo nzi wano sisika wompande sisika binyegwa njogerera abatalina ddoboozi batasobola kufuna information byenjogera oyinza okuwulira nga comedy naye mujja kiro zaako nga bimaze otuukawo maze emyaka egi namwegi sikola sijja sikola naye nga wendi mbeerawo ebizu byatuukawo ne mukola bukyemukukola yeri kyo kyo kyebaza naye buli muntu manya nti limu olubibu wonga obudde bukyali aha munasirika ekiri atabala kyekiri asigadde waka buli aky asobola okwogera yogera alina kyosobola okukola kyogere alina kyosobola okukola fisicaly kikole bwemunasirika ne mugawumbira bagenda kujja bakujje mu nju bagisendewo n'amalalo bagatwale bagagjewo okugema kusinga okuwonya prevention is better than cure prevention is better than cure okugema kusinga okuwonya tukyayinawo akadde akatumala okukola ensonga zino zitangira okusuka we zirina okukoma naye abasinga obungi mwesulire gwa naggamba ngaabakasibira embaale mwemukidde bunyolo ngaabatalidda buganda naye nkulayirira nga katonda akyampadde omukka ogussa tukyalaba ama wano tukyalaba ebintu wano bingi nyo nze nja kuba neetulidde oba ndi kubinyamo byange neeriira naye nga buli kimu kiraba nga bwe kirina okubeera kwe mbadde nkyogera basiima ogenze ebyange ebyogedde ensi erinjulira nti omusajja buli kimu yakyogera nzanye voice note eyo okubajjukiza nti byenjogera singa byaliwo oba singa babitwala nga byalina okubeera singa sir edward mutesa akyaliwo but ugandans are good at pretending that they, they, they don't listen to information era okubuusabuusa omuntu kyakugambye kyekyaviirako ensobi eyo nange ebigambiro byembabuulira nebibuusabuusa nga musajja ate wak nze sirumba mmengo kuba manye emmengo eriyo misontwa emmengo eriyo misota emmengo eriyo misota gyemyerere emmengo eriyo misota gyegitudde mu bwakabaka bwa buganda yo seri yakozesa mwe mutunule bulungi ku mitimbagano gyonna ku tv za uganda mugenda kutandika kulako muhozi project yokka oba bagenda muleta nga musibye katambaala bamutumira omuntu mabo simanyi mulangira prince ekyo nakyo mugenda kira bamutumye simi prince biki bagenda muleta mbuli kika kya kintu kyonna naye nga waliwo kye bagenda okubasuulako ku bintu bibiri kuliko ekintu kimu bayinza okubasuulako omulambo gw'olanya bayinza obasulako muhozi project ne running active in action bayinza obasulako mailo running ettaka bali kwabudde bali tutte oba ekintu ekira kyonna okuggwawo nga kigenda kubatiisa naye nga kyebako babavuga kubaleetera bintu ne baleeta kino simanyi ono yalobye waguuli ono yakoze bwatu ono yakoze bwatu buli kintu kyonna kyolamu state agent mafia television tv nga zikipromoti nga nonyo kikiwa empewo manya waliwo ekiri mabega kibaleeta essaawa zino mugenzi okulaba leeta ono omuvubuka simanyi ani simanyi sipapa bamupromoti nze kuba eri abaddanga abikola tomagasimatomatagala kubiwogerako tusoga muleke muumanyi balese kintu tukyogerako kireke kole kino okutwala maaso ebintu bingi ebigenda okugwa mukaseera mpawekaaga so musituke mutegeere ebintu bino buli bwolaba ekintu nga kiba kiwadde media play manya waliwo kyebafumba naye mayiga bakuwaana okudduka toyite wammwe kintu kyokujjawo empologoma kyesonyiwe ngengalo eno ngengalo yanasiku yesonyiwa engalabi ekintu kya mailo lani nokutwala ettaka lya buganda kyesonyiwe era ngengalo yesonyiwa engalabi ekyo kyo nkikugamba ne mission ey'okunzijjawo mayiga ngimanyi ogirina gwena ensereko mugirimu nkimanyi bulungi nyo naye nkulayirira mayiga nakugamba kunze naawe kujja kuba akala omulambo gwa munne naye nze wendi kubanga eyantonda akyanjagala n'abantu b'empereza bakyanjagala so teweeyibaala nti ekiri atabala kyekirina asigadde waka enkwezenge n'enkweza mwe zimulina okusaanyawo buganda nga te mubutuddemu obuganda lwazi abwekonako yagwa nakino nkiddamu nga mmaliriza abantu bangi mu nsi ez'enjawulo babonaabona olw'okuba nti abalina emmundu babateekako buliisa maanyi naye njagala okuba bwe ssuubi muleme kuggwamu ssuubi ngate mufuna amaanyi agabongera ogenda maaso nabagamba goba tuteke ettakalyo ngoyina endagaano n'ekyapa gitereke ekikutta obudde kigenda ditwala gobaolabanga yosede famire basitudde ettaka muveera balitadde ku nyonyi balitwala kuba endulu naye kati kwata endagaano zo kwata ekyapa kyo sirika twali tulebe abanene emirembe engalo toli wa kitalo nga goba olowooza bakugjako ekitiyo bakuwa kijiiko kugenda kutikkalolo ya mukyanga mu 7 bakuwa ekkirita ogenda osala omuvule omuvule buganda tolina gyogenda gutwala kubanga ejirita yo tekyina kyesobola kukola so mwenna abantu abali wano njagala mbeere bagumu nga basolo wansi ntemutenza gulu wabazze tolina wekyusiza okujjako okukanulira amaaso n'ogatunuza mubwanga bwenju oba waggulu mu mulabba okumanya omulabba gunaasobola okunkuba okiba si kikyo beera wansi terera bulungi nga musabire empologoma buli information eyo gimufuna mugifulumya otherwise ekijja omanyi kinyaga bitono information gibazanyire voice note mu luzunge bagamba nti they, they got security alerts that something might happen to sir edward mutes but they ignored the information until when he was assassinated or when he was poisoned There's something which is taking place right now in Uganda. I ever come on live on Sunday and they, and they tell the public that this and this is going to happen. And people say, ah, this man is joking. But at the end of the day, things come out. Gwebuzi, bobango omwana, waka asoke kwenye nyumbano, bobango mtu wakule chitu chita chitufu. Luwa chate, haba chiko zenga, mama niti, si chitufu, atema munonya nyo. Wachi munonya nyo mangi yungu la si chitufu. Ate chitu chia kula simu sango, by the way. What I'm doing is not a crime. because it is part and partial of today's life. We have freedom of speech. People, they have to get the information because right now, as we speak in Uganda, the entire media was corrupted and the entire media is supporting the government. It doesn't care whether people, they have food, they have fuel. As we speak right now, we have, we have, uh, uh, we have uh, uh economic crisis prices are prices are rising every time. But nobody is speaking about that. Nobody is talking about the prices. They are just talking about No, people, they need to know what is taking place in the country right now as you speak. About why no kumanya. Chichechi gena maso mugwanga. Jajao abadako sechitori sabuni muiji anasolo chigula. Mama abadasolo gula kilo ya sukari anasolo jigula. Abada ina kaulungu tango solo gula lita ya mafuta tano zivugu no solo kaufuga. Neda. Mchita vucho sereza jezichi muinu kumanya. Tepa bibabu ulia. just ba promoting abintu ya kisiro kutwala kubanga kibagalo bate kamo chonna chonna baba inacho bavuga mutegere nti ensi we eri siwe eri mujira ba okumanya bana basajja te baswala omusajja abiranga nakati echi ekirinyisize mu wereje ebintu kivudde eri eno yesagala kugala kubanza bless concern about that war kivudde eri no kubanga nabagamba day one nga twakavamu kulonda ne mbagamba nti ebiwendo gy'ebintu gigenda kulinya mudde mulabe video zange nabagambirawo de one ndi emiwendo gy'ebintu gigenda kulinya nemba wensonga tekisooka mu 7 agenda kuddamu wa sente kubanga nabaja uganda geyeewola gasukka nembagamba nti kimanya amateeka abatuma mu gavumenti okuddukanya bizinesi nebazijja mu banansi kigenda kuleeta obuzibu emiwendo gy'ebintu okulinya nembagamba n'amafuta bagalinya tegaliddayo wansi ku bbeeyi agentuufu kubanga abagalimu bebananyini kampuni bebananyini akola mu gavumenti olya nembagamba buli kimu okubba ettaka kugenda kubeerawo nembagamba abantu bagenda batta nembagamba buli kimu kiwogedde kituuseewo mukiraba buli omu asirise mm, kyekigenda okuddako kijaala kutuukawo mu ddiiro lyokwotegere nti ensi bwetambula si bwogimanyi enensi nga bweri si bwogiraba yo eri byayo kati gwali awo kola buli kimu kyomanyi nti ensi ekuleka zukka kulwa katonda n'ensi yange asaba omukama katonda awangazisa abasajja kabaka asobole omuokwingiriza emisege n'emisontwa egimwetolodde mukama katonda kuma buganda kuma bannayuganda kuma n'abantu bona bali mubuzibu essaawa zino wepo okumena abo abali mukusoomoozebwa okwenjawulo tukimanyi nti bannayuganda batuuse naako okuzemwa ekijja kuba kizibu nnyo kafuna n'okusomesa abaana baabwe naye kulwokuba nti ogabirira ebinyonyi ebitalina mayumba ne bisobola okuzaala n'okuzzukuza tutyo naffe twagala otukola obulungi mukama katonda osobole okulabirira n'okuwera abantu obuyambi n'okubalabirira okubajja mu njeka eno mukama katonda tukusaba ebibonerezo byotuwadde bimala taasaba nauganda obajjeko ekibonerezo kyayosekibaaaaaaakalekezinsiyatamsaizedde kigende nga nenabugisimufungize kubanga ekizibu kyaffe kyonna yoseeri so si bantu bano betuwangala nabo nze sawa zino ebizibu ebimu byayoseeri bana uganda ebizibu ebimu byayoseeri ssaabasajja kabaka ebizibu byalimu byayoseeri ne mwe bana uganda bali mbuwaŋŋanguse muli mubizibu bino lwayoseeri si lwa muntu mulala bonna bana basigadde bano bonna bano bono buno bugina ekibondo kyenvuza mu kiba kifudde kiba kitegeeza nti nabuno bugina bulina okufiiramu so mukama kanda tukusaba otuggyeko ekibonerezo otuwadde ekibonerezo nga bwe wayamba abaana abaisirairi bwoba oyamba bannayuganda otuggyeko ekibonerezo ekimala kimala tuboneredde era bakubanga kutakusasula tujja kusasula naye ng'otuyamba otuggyeko ekibonezo kitutuddemu tukiwulidde ekibonezo kino kikozesa abaana b'abantu okuba nti batambuza obulumi n'okuteeka obulumi obw'ekika ekyagulu mu bantu era saasira bonna bonna abakyagabumbidde abalowooza nti ensinga webagiraba bwetambula taata katonda bazuukuse mutulo mubalimu basobole okudda engulu bategeere mukama nkusaba nga mpita mu lunya lwoyesu kristo wange nalamulemu ebeera emirembe amiina nga nange benesabira mukama ompe obuvunanyizibwa obwokuba nti nsobola okweberamu n'okugula amaaso n'okuwanvuya ku matu gange nsobole okuba nga mpulira abatamanya nga babanoonya ate nabo babuza amakubo nga bebanoonya basobole okuba nga bagwa mu mbi z'abantu be batamanyi kulwa katonda afuga ensi eno mukama byonna tubikusabye era bituwe nga bwe bino bituwa amiina olunaku olungi tusinkana olunaku lwonna wiikyejja mukama bankuumire